привет, дорогие друзья, подписчики и зрители. Удивительно то, что вы должны знать. Нашу планету окружает армада необыкновенных объектов, которые, скорее всего, они начнут вторжение. Но так ли на самом деле будет вторжение или нет? Вообще-то все очень странный путь происходит наша планета. Сейчас происходит необычная военная подготовка людей против инопланетных рас. Такое уже было изучение этих необычных существ через несколько необычных баз, а именно засекреченных. И сейчас происходит то, что мы с вами видим. Да-да, инопланетяне подготовили эту планету как раз к вторжению. Они посмотрели как мы проживаем. Они проверили, какие наши слабые пути. Они посмотрели, где находятся военные базы и посмотрели, из чего люди могут сделать отпор. И вы не поверите, не так давно сейчас около 7 баз военных было атаковано инопланетными существами. И на каждой базе были реактивные опасные боеголовки с ядерными взрывом. И что вы хотите знать? Они их просто забрали с собой. Это для того, чтобы люди не смогли нанести удар по инопланетным кораблям. И сейчас происходит то, что мы видим. Необычная армия инопланетных существ сейчас присела на Луне. Но вторая армия ждет на Марсе. Сейчас НАСА заявила о том, что на Луну около три сотни инопланетных кораблей разного типа, говорят от передовых до военных. Как они могут различать военные корабли от передовых? Но никто это не знает. Но суть в том, что нападения на их спутники были досконально продуманы. Не так давно, месяц назад, НЛО напали на 17 спутников. В том числе были спутники задействованы именно от НАСА, которые также были атакованы. Но суть в том, что они на них не нападали, а просто скачивали их данные для того, чтобы проверить, где базы находятся. И они это узнали, и нападение теперь будет из космоса. В общем, а, я понять не могу одно. Если инопланетяне такие необычно умные, почему они хотят именно разузнать, где эти базы, хоть у них на передовой должны установлены с самого последнего поколения исследовательских таких действий на Земле. Но, увы, дорогие зрители, они готовят не только нападение, но и сразу хотят поменять атмосферу на Земле. Они хотят разделить планету Земля на несколько интересных эпизодов. Ну, прям как фильм или как в игре. То есть будут необычные борьба частично людей против необычных существ киборгов. Такое заявление уже делали множество очевидцев, которые считают, что пришельцы придут наподобие как киборги. Но правда ли на самом деле, я это не знаю. Но представьте, у них будет нового поколения оружия, которое ни патроны, ни порох, ни там еще что-то, а не обычные лазерные орудия, которые будут испепелить все на своем пути. Конечно, сейчас происходят такие необычные видео, как НЛО появляется в плохих таких погодах, НЛО появляется на море, НЛО появляется везде и даже над городом. Это не просто так, они оценивают ситуацию, чтобы нанести свой необычный удар. А когда они нанесут, понятно, что люди побегут из города, как вы думаете, куда? Правильно, в другие части районов, где их будут ждать уже инопланетяне, а именно киборги. Они сделают сыр пир. То есть это означает в том, что мы все будем в городе ждать момента истины, когда они ударят не только по городу, но по основным частям людским а именно это деревни, это пригороды и так далее, и так далее, и так далее. Но понятно, что люди сейчас оценивают эту ситуацию как необычная угроза, но и поэтому они множество стягивают силы в тех местах, где самые уязвимые. То есть как на зоне 51 Невада, где там были сделаны очень необычные комплексы орудий. То есть там поставили роботы, которые отвечают за воздушные, можно сказать, пространства. Они будут атаковать эти необычные корабли, если они появятся в воздухе. Но суть в том, что Америка сделала свои необычные дроны. Эти дроны не только искусственный интеллект, но они могут... От... Но как это, увидев необычного сюжет, когда они все-таки ударят. Давайте разбираться логично. Скорее всего, они не будут ударять именно своими ракетами, им Земля это надо. По многим причинам еще на Земле составляет почти 12% золота, где находится под землей или там где-то еще. Им это золото нужно. Но суть в том, что рядом с этой необычной подготовкой есть вулканы, которые дают кораблям энергию. Им также надо энергия. Но есть и солнце, которое также дает им энергию. Для чего они хотят захватить? По многим причинам есть стадия очень необычная. Им нужно не только захватить, но и забрать ресурсы. Для них это золото, алмазы и еще какая-то там необычная порода. Но в плане того, если они это получат, то их уже не остановить. Это будет необычная армия, которая со составляться около 400-500 кораблей, и они прилетят. Почему на Марсе заметили необычное движение также кораблей НЛО? Также необычные, они присели и ждут сейчас свой час и пик. Но представьте совсем другую картину. Мы не знаем про них ничего, они про нас. Мы ждем, когда что-то произойдет, но когда это произойдет, мы одумаемся очень поздно. НАСА знает о том, что вторжение, скорее всего, будет, но в плане того, что она говорится или из космоса, или из Земли. Но много чего скрывается в этой необычной дилемме. Самое главное, что множество бункеров было построено за эти необычные 20 лет. Значит, получается, за 20 лет они знали, что, скорее всего, будет нападение. И эти бункера входят туда около 4-5 тысяч людей. Но теперь задайте вопрос, для чего им это надо? Хм, вы что думаете, спасетесь от НЛО? Мы уже с вами видели множество необычных видеосюжетов, как НЛО могут пролетать пролетать через стены, они могут ломать огромные плиточные системы защиты, но люди не понимают о том, что может это не быть. Мы можем все это остановить одним махом. Они прилетают для одной маленькой цели. Им надо золото. Раньше такое уже было. Но мы это не помним. Видим, что множество необычных ворон, которые остались на Земле, это уже была война на этой планете. Да, тогда планету Земля звали совсем по-другому, но оно помнит своих необычных врагов. Да-да, дорогие зрители, мы с вами удивлены к этим необычным моментам. Но знаете одно, что на Земле были и великаны, были необычные существа, и даже были момент истины, который вы должны знать, город Атлантида. Она и сейчас есть, ее можно найти, но туда вход очень опасен. Да и вы, скорее всего, не дойдете до этого пути, потому что там другой мир. А другой мир охраняют такие же необычные существа, которые, скорее всего, скоро прилетят. Думайте, а это мое субъективное мнение о том, что я вам рассказал. Ставьте лайк, подписывайтесь, если вам было очень интересно. Знайте, что это скоро закончится.